यार राहुल का बहुत अच्छा दोस्त है चलो अपन इसके साथ थोड़ा फन करेंगे यार मस्ती करेंगे थोड़ी बहुत इसे नीचे बैठ के देखेंगे फेंक में मतलब नीचे जाता है आप को मालूम है पर अपन कोशिश करेंगे यार आपको बैठ जा मेरे भाई बैठ जा यार बैठ जा यार मेरे दोस्त बैठ जा तो काय को टेंशन ले रहा है चलो अपन हवा में उड़ेंगे भाई लोग चलो चलो चलो निकल जाते इस माधुर में यार गलती हो रही है यार एक एकदम मतलब तू बैठ जा मेरे अब देखो माधुर आप नीचे फेंकेगा इसका फुल मजा लेगा बहुत ज्यादा नीचे जाए रहे जाएगा है नीचे यार भाई लोग इस बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ओपे हो गया ओपे एकदम नंबर है हो गया भर भर के आपने वीडियो को फैला दो मेरे दोस्तों पर इधर उधर सब जगह पे फैला दो मेरे भाई को मैंने नीचे गिरा दिया है ओपे एकदम नंबर एक हो गया